brangūs televizijos žiūrovai, noris pasveikinti Jūs iš aukštybių, Kaune kalbam apie Jėzų, tai todėl arčiau dangaus. Šiandien tema mūsų gyvenimas su Jėzumi. Tai yra labai didelis nuotykis, labai galingas gyvenimas, kuris baigėsi šventumu, jeigu žmogus pasiseka, jeigu žmogui pasiseka su Jėzumi susidraugauti, jį pakviesti į savo gyvenimą ir su juo savo gyvenimo projektą skraidinti į amžinybę. Kaip ir visos kitos draugystės, draugystė su Jėzumi prasideda pirmiausia susipažinimu. Turi žmogų pažinti, jeigu nori su juo bendrauti. Tai paklausiu, koks vardas, kuo užsijama, kokios svajonės, kokios veiklos, panašiai ir su Jėzumi. Susipažinti su juo reiškia atsiversti šventą raštą, įsiklausyti žmonių, kurie su juo bendrauja. Jėzų pažinti iš tikrųjų yra nepaprastai na, toks įdomus užsiemimas, kadangi tai žmogus, kuris įtakojo mūsų vakarų civilizaciją, asmo, kuris pranoko savo laikmetį Ir tai yra Dievas, kuris mus nužengė į žemę pasivaikščioti tarp mūsų. Ar neįdomu susipažinti su Dievu, kuris yra šalia mūsų, kuris norėjo mums prakalbinti. Kita draugystės fazė yra bendravimas. Tai reiškia, kad žmonės, kai susipažįsta, jie vis labiau nori pažinti daugiau tą žmogų pakalbinti daugiau, jam savęs atskleisti. Ir su Jėzumi yra panašiai. Bendravimas su juo iš tikrųjų yra malda. Pokalbis su Dievu yra labai įdomi žmogaus gyvenimo dalis, nes jis ne tik tai į išorę žiūri, bet jisai pradeda žiūrėti į savo vidų, nes Dievas gyvena mūsų širdyse. Malda yra pati galingiausia žmogaus tikėjimo stiprinimo forma. Jis veda žmogų į, tiesą sakant, patirtį, kuri vėliau tampa tiesiog žmogaus gyvenimo dalimi. Galėtume sakyti, jis rašo ko ne šventą raštą savo gyvenimu ir įvairios istorijos, kaip mes kam skaitome Evangelijose, gali tapti ir mano istorijomis. Buvimas dažnai gali būti net ir be didelių žodžių, be didelių veiklų. Su mylimu žmogum smagu būti, netgi nesikalbant. Tai čia galėtume sakyti pati aukščiausia forma kartu draugystės, o su Dievu tai yra tiesiog kontempliacija. Malda, kuri ne tik tai yra kalbėjimasis, mąstymas, bet išgyvenimas Dievo artumo, tos nepaprastos Dievo šilumos, švelnumo, meilės, kurią Jis nori mums kiekvienam padovanoti, nes jo toks buvo planas, tam Jis sukūrė šitą pasaulį. Žiūrėkit, kaip čia nuostabu viskas. Jis pradėjo, mes atbaigėm, kuriam miestą, statom, pabandom būti kaip jis, kūrėjais. Ir turime tikrai labai įdomų gyvenimą, jeigu mes priimam šitą draugystę, tą paslaptį ir kartu pradam formuoti gyvenimą ne tik pagal savo planą, bet ir klausimo, koks jo planas. Ir tada tikrai daug būna surprizų, nes jo planas dažnai pranoksta mano vaizduotę, pranoksta mano tik tai ribotą projektą. Jisai sako, kaip jeigu pabandytum tai o pabendrau galbūt su šitu žmogumi, kas man būt nedėja, galbūt nebūtų. Tiesiog į mintį atėję. Jėzus man dovanoja gyvenimą su prasme. Daug šiame gyvenime turime užsiemimų, bet dažnai jie vis dėlto baigėsi. Šventės, baigėsi mokslai, baigėsi darbai ir kas iš to, kas po to. Jėzus dovanoja galutinę prasme, kodėl mes šioje, gyvenime, šioje žemėje gyvename. Mes iš savęs prasmės negalim savo duoti, nes esame mirtingi, vis dėlto gyvenimas mums yra paslaptis, kas bus po mirties, ar visa tai, ką darau, yra prasmė, ką man keltis iš ryto iš lovos. Jėzus duoda galutinę prasme, galutinį tikslą kalba, kad šis gyvenimas yra pradžia labai didžiulio gyvenimo, amžinybės gyvenimo. Niekas nėra daugiau pasiūlęs, įsivaizduokite. Nėra jokio asmens pasaulyje, kuris būtų pasiūlęs daugiau dėmesio. Ar jaučiat jėgą šito asmens, kuris kalba ir liūdė tokį galingą mums kiekvienam kvietimą? Mesgi turim didžių žmonių, mokslininkų, religijos kuriejų, bet visi jie mokė, didų žmonės buvo visi mylimi. Jėzus irgi, didelis žmogus, mokė, darė stebuklus, mirė, dėmesio ir prisikėlė. Tai čia yra esminis skirtumas, kodėl aš juo pasitikiu, kodėl aš jam atiduodu savo gyvenimą. Ir matydamas, kaip šita žinia pakeitė jo mokinių gyvenimą, kurie buvo bailūs, silakstė, kai buvo drama, galiu suprasti, kad kažkas nepaprasto įvyko, kad jie tikrai susitiko prisikėlusi Jėzų. Reiškia, ir aš galiu jį susitikti. Reiškia, ir aš esu pakviestas užmėgsti ryšį ir patirti, kad viešpatė, čia ne juokas, ką tu čia sakai. Čia iš tikrųjų yra pasiūlymas man asmeniškai tapti laimingu. Aš turiu savo versiją, kaip tapti laimingu, bet jeigu dar paklausiu tas, kuris mane sukūrė, gali labai įspūdingai eiti gyvenimas ir įspūdingai baigtis. Man Jėzus da, todėl dovanoja labai galingą viltį šitam gyvenimui. Aš tikrai turiu kryptį, turiu pasitikėjimą, turiu motivaciją. Ir mano gyvenimo patirtis iš tikrųjų tampa meilės patirtimi. Nes jeigu tikrai Dievas yra tėvas, o mes visi jo vaikai, man pasiseka į kitą žiūrėti kaip į brolį ir seserį ir net jam gerą daryti, tai žinot ką, aš pradedu patirti meilę čia vietoje. Be amžinybės jau čia galiu išgyventi Dievo artumą. Meilė yra tai, ko jūs ir aš labiausiai trokštame. Būkime atviri viskas yra šiam pasauliai apie meilę, kas labiausiai mus traukia. Ir jeigu aš pataikau šitą meilės gyvenimą, tikrai mano lūkestis širdies ilgesys yra išpildomas. Ta galiu čia pradėti. Tam yra skirtos šitos Lietuvos jaunimo dienos. Tai yra iš tikrųjų pabandyti išgyventi tą nuostabę bendrystę, kartu džiaugtis, atrasti draugų ir vieni kitiems padrasinant išgyventi dangų čia vietoje, o po to dar kitą, kurį mums Jėzus žada, jeigu mes visą gyvenimą laikysime su juo draugystę. Jis vienas pažadėjo, kad šita draugystė tampa amžinybės raktu.